誇る伝統芸能阿波踊り阿波踊りの本場徳島にはおよそ1000あると言われている阿波踊りの連の中で有名連と呼ばれる特に技術の優れた連があります阿波踊り振興協会は阿波踊りの保存と伝承を目的に昭和30年に結成 有名連14連が所属しており名実ともに徳島県をそして我が国を代表する阿波踊り団体として阿波踊りの歴史と伝統を守りつつ時代の要求を巧みに取り入れながら発展を続けています日本各地の祭りへの出演はもとより日本の文化を世界に発信すべく海外にも数多く出演していらっしゃるそうです さあ準備の方よろしいでしょうかそれでは阿波踊り振興協会の皆様よろしくお願いいたします どうも皆さんこんにちは